саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы жиырма алтыншы параграф электр тоғының жұмысы және қуаты сонымен қатар электр тоғының жылулық әсері джоуле қарастыратын боламыз әрине бүгінгі сабағымызды көрмей тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар барынша лайк басуды жақсы біз бастаймыз жалпы оқу мақсаты бүгінгі сабақта жұмыс және қуат формулаларын есептер шығаруда қолданылатын боласыңдар <clears throat> ә, бүгінгі сабағымызда тірек сөздер токтың жұмысы мен қуаты пәк сонымен қатар токтың жылулық әсері джоулен саны деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз сендер бүгінгі сабақта есеп шығарғанда токтың жұмысын қуатын формуласын пайдалана отырып есептер шығарамыз және де джоулен қолдануды үйренетін боласыңдар әрине токтың жұмысы дегеніміз не электр өрісінің әрекетінен заряд орнына ауыстырған кезде осы кезде атқарылатын жұмыс жасайды яғни заряд жұмыс жасау процесін айтады екенбіз яғни бұл жұмысы токтың жұмысы деп атайды жалпы жұмысты қандай әріппен белгілейтін едік міне қараңыздар а тең зарядтың кернеуге көбейтіндісі деп біз айтқан болатынбыз электростатика негіздерінде енді осы жерде кернеуіміз неге тең болады дейтін болсақ иә кернеу бізде өлшемілік вольт оны білеміз ал зарядымыз неге тең болады дейтін болсақ зарядымыз бізде неге тең заряд тең болады ток күшімен кернеудің көбейтіндісіне уақытының көбейтіндісіне иә демек зарядтың орнына осы қойған кезде формамыз не болып шықты міне токтың жұмысының формасы келіп шықты немесе осы жерден біз ток күшін ашатын болсақ ток күшіміз неге тең болады әрине ток күшіміз тең болады кернеудің кедергіге қатынасы кернеулер не істейді квадратталып кетеді бөлініп кедергіге немесе осы жерден біз ә, жалпы не ашамыз кернеуді ашамыз кернеуді ашатын болсақ кернеуіміз неге тең болады дейтін болсақ ә, э, ток күшінің квадраты көбейту кедергінің квадраты кедергінің кедергінің квадраты кетеді нәтижесінде келесі формула шығады екен жалпы жұмыстың өлшемділігіне джоульға тең ә, э, ток күшінің өлшемділігі неге тең дейтін болсақ амперге тең кедергінің өлшемділігі омға тең уақыттың өлшемділігі ол секундқа тең оны біз барлығымыз білеміз міне мына жерге жазып көрсеттік иә бұл топтың жұмысы ал енді токтың жұмысын өлшейтін құрал қандай дейтін болсақ бұл барлығымыздың үйімізде бар яғни электр есептеуіш деп аталады яғни орысша электрошотчик дейміз правильно яғни осылай біз ә, түртіп қоямыз яғни токтың жұмысын өлшейтін құрал бұл электр есептеуіш деп аталады екен енді токтың қуатына тоқталатын боламыз токтың қуат дегеніміз не повер дейді яғни ағылшынша бұл деп жатқанымыз электр энергиясын энергияның басқа түріне түрлендіру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шамал екеніміз яғни қуат қандармен белгілейміз электростатикада бұл жерде пәрмен белгілейміз жұмыстың уақытқа қатынасы енді жұмысымыз неге тең болады дейтін болсақ жұмысымыз жаңа айттық кернеу ә, жазайық кернеу ток күші және уақытқа тең орнына қойған кезде келесінде формуламыз келіп шығады міне қараңыздар уақыт пен уақыт кетеді мына форма келіп шықты ма қуаттың формасы міне қуатының формасы немесе оны түрлендіретін болсақ былай да түрлендіріп жазсақ болады ал ағылшынша electrical power equal to correct multiply to voltage дейміз енді символ яғни міне p equal to current ток күші voltage бұл кернеуге тең болады деген сөз ағылшыншасы ал енді бізде бір киловатт сағатымыз неше джоульға тең болады дейді болса бір киловатт сағатымыз яғни мың болса <clears throat> сағат үш мың алты жүз көбейтіндісі үш те алты көбейту алты тең немесе мегаджоуль деп те жазуға болады екен енді осы жерден форманы түрлендіріп көрейік мысалы бізде осы жерден ток күшін табатын болсақ форма қалай болады ток күшіміз тең болады қуаттың неге кернеуге қатынасы деген форма келіп шығады екен міне бірінші формула немесе осы жерден кернеуді табатын болсақ формамыз қалай шығады екен кернеуіміз тең болады қуаттың ток күшіне қатынасы деп те алуға болады ал енді бізде бұл жерде қуаттың өлшем не дейтін болсақ иә бұл ватт жетінші сыныпта өткен болатынбыз ал кернеуді айтты ток күшін айтқан болатынбыз ары қарай кеттік енді бізде осы токтың қуатын өлшеуге арналған аспап бұл ватт метр деп аталады екен мынау біздің осы ватт метрдің несі ә, түрлері мәселесі осы бір түрін көбірек біз көреміз телефон жөндеген кезде сол болады иә ары қарай кеттік енді осыған байланысты экзампл one иә электрошам кернеуі берілген желіге қосылған сымның кедергісі 484 ом болса токтың қуатын тап дейді әрине осы есептерді шығарамыз біз бір есепті шығарып көрсетейік бірінші есепті қуаттың формасы қалай еді бізде күшін кернеуге көбейтіндісі ал енді кедергі болғандықтан біз не ашамыз ә, күшін ашқан кезде кернеудің квадратын бөлеміз кедергіге демек кернеудің квадраты дегеніміз ол ә, жиырма ә, екінің квадратын аламыз деген сөз жиырма екінің квадраты бізге неге тең болады әрине қазіргі таңда бізде калькулятор көбірек қолданылады немесе ә, ауызша шығарсақ болады иә екі жүз жиырманы көбейтеміз екі жүз жиырмаға ә, төрт мың сегіз жүз қырыққа тең болады иә оны бөлеміз нешеге төрт жүз сексен төртке демек біздің қуатымыз он ватқа тең болады екен бірінші есептің жауабы дәл осы секілді екінші жүзетін шығарамыз одан кейін бар біз сендерге жалпы мысалы күнделікті өмірде міне қарайық қуаты жүз ватт электр шамын күніне алты сағат жанады яғни бір ай отыз күн ішінде топтың атқаратын жұмысын тап сонымен қатар оның неше теңге жұмсайтындығымызды анықтап көрсетеміз ол үшін біз не істейміз міне берілген жазамыз міне қарайық табу керектігін жаздық құны нешеге теңге неше теңге жұмсайтынымызды жаздық шешімі әрине жұмыс табамыз киловатқа тең сол киловатты біз неге көбейтеміз тоғыз теңге көбейткен кезде жүз алпыс екі теңге біз жұмсайды екенбіз енді қазіргі таңда біздің қаладағы тариф құны тоғыз теңге емес қазіргі таңда он үш теңге иә посоветовано ештеңеде өздерің анықтап көрсеңдер болады міне жауабы ә, келесі example 2 яғни бізде ә, voltage иә 215 voltage берілген және ә, бізде не берілген power rand яғни power 3.94 kilowatt берілген how much correct does it draw what is the resistance of cooker яғни бізде осы көр деп отырғанымыз жаңағы асханадағы неміз болып тұр ғой да ыыы қуаттық неше то есть ток күшін неше жұмсайды дейді ток күшін табу үшін біз не істейміз әрине қуатты бөлеміз кернеуге деп есепті шығарып қоямыз окей ары қарай міне шешімін бердік тексеріп көрсеңдер болады ағылшынша омды осында немен белгіленеді енді кейбір электр аспаптарының қуатына тоқталып кеттік міне жаңсорғыш электр өтігі иә жуатын машина шаш кептіргіш иә теледидар тоңазытқыш яғни күнделікті өмірімізде қолданылатын негізгі аспаптарды алдық және қуаттарымен көрсетіп қойдық осы киловаттқа тең болады екен енді қарайық бізде жалпы көп жағдайда мысалы пылесос яғни шаң сорғыш алатын болсақ магазиннен бірінші болып несін айтады соның қуатын қайта қайта айтып түсіндіреді бізге иә яғни не үшін өйткені қуаты жоғары болса жақсы жұмыс жасайды осылай деп ал енді бізде шамды тізбек жалғаса иә онда олардың өтетін ток күштері бірдей болады демек қуаттары не болады деген сөз осы бір формамен анықталады деген сөз иә. ары қарай кеттік егер шамдар параллель жалғанса онда оларға түсірілетін кернеу бірдей болады демек олардың формуласы міне жазсақ болады екен иә нәтижесінде бізде параллель жанған жарығымыз не болды қуаты әрине көбірек мысалы көруге болады иә яғни параллель жалғаған кезде кедергісі аз шам жарып рахат деген сөз енді электр тізбегінің пәкіне тоқталамыз біз жетінші класста пәктің формасы былай жазған болатынбыз көбейту жүз процентіміз бар иә осы форма пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасы ал енді бұл жерде біз не істейміз форма ә, форманы түрлендірген кезде пайдалы жұмысымыз мынаған деңгейге міне толық жұмысымызды біз қалай қарастырады екенбіз нәтижесінде ток күшлер қысқарады уақыттар қысқарып кеткен кезде біздің пәктің формасы келіп шығады екен иә енді токтың жылулық әсері біз айтқан болатынбыз ток жүрген кезде оның бойынан бірінші болып магниттік екіншісі жылулық химиялық физиологиялық иә әсері байқалады деген болатынбыз дәл осы процестерде жылулық процесін джоуль және ленц ғалымдар анықтаған болатын олар қалай қарастырады ток жүрген кезде оның бойынан жылулық бөлінетіндігін қарастырады жылу мөлшерін қандай әріппен білеміз q әрпімен білеміз яғни жылу мөлшеріміз тең болады жұмысқа неше жұмыс атқарса сонша жылу бөлінеді деп қарастырылады нәтижесінде формуласын ашып барлығын осылай көрсетсек те болады екен енді <clears throat> бізде толық тізбек үшін ом заңының формасы бар міне мынау бізде ом заңы формасы қалай шықты дейтін болсақ бөгде жұмысымыз тең болады шамның жұмысын ішкі жұмысқа қосындысына болады демек бөгде жұмысымыз ә, формасы осыған тең болса шамныкі айкалда берді ішкі кедергі болса міне осы формуладан біз барлығын теңестірген кезде ток күшін табатын болсақ мына бір формамыз келіп шығады иә мына жерде жазбаша е деп жатқанымыз бұл электр яғни ә, электр қозғаушы күш дейміз өлшем бірлік вольтқа тең жазып қоямыз жарай ма ары қарай осыған байланысты бір есептің шығару жолымен көрсетіп қойдық пәкке байланысты осыны жазып аламыз содан кейін example ә, яғни келесі есепті шығарамыз неше жылу мөлшері бар екендігін сұрап жатыр бұл жерде how much energy will be used деп осылай қарастырамыз жауабын да бердік осыны дәлелдейміз шығарып бізге деп немесе комментарийді қалдырсақ болады келесі есеп ә, міне тағы бұл жауапты бердік есептеп шығарамыз енді осы сабағымыз қаншалықты түсінікті түсініксіз болғанын анықтау үшін тайм жобасын бердік осы жерде ә, есептер шығарып түсінбегенді сұрап және де біздің сабағымыз ұнаған болса лайк басып комментарий қалдырып жақсы келесі сабақта